This video contains recommendations that can save lives and stop the spread of the coronavirus, translated into a minority language of the world. Savarkuchter salam. Wazam Zahida Parveen Khan was yemiju panzu video corona virus bobatan. The wudge video pusaver face mask yani rui mask istimal ka bobatan qsasaram. Corona ni yemkum virus kitay. يمش حميش ترهوا چندی ساعت بعد کن زنده ورشت کم خلقش که بیمار تی هایم فیس ماسک یعنی یم روی ماسک سه یافش خیلی مدد یورند وز دیگر خلقش به Եմ շհամիշ թրհովո, ճանդի սոատ բատկն զինդավերշտ, կում խալգիշտքի բիմորտեի, հայեմ ֆեյս մասկ, յան եմ ռույի մասկրցե, явышхելի, մադադյա վրանդ, ոս դիգար խալգշ բե, հացեմն շտրախովտքի, դե դիգար խալգշ ոս նբաս նևիզի, հայեմ ֆեյս մասկ, յան յոյ հայեմ ռույի մասկրշ, հայա խալգ վրբը մադադրանդ, կում դիշտշքի յի բիմոր խալգը, դիմոր դորի ծարն ոզ յոյ խյոլ շլեցրան, մագամ եմի դխը խյոլ լծենրքի, եմշ ծը ديتكا سافري هيتشس خطرا ناس دغفش ملك وش يمروي ماسك يعني يم فيس ماسك ونيغوتن يعني كامش دروس كم دكي سبوت تبي كاسب خلق فرغفش لازم تي اگر كي يم سبوت تبي كاسب خلقش بيمور فيتا يعني دم سبو هسپتال یا خکوز خلقش کی بیمار ویتا يعني بيا بيمار وكوي ديدي خويا وكوي تربيت صار هيا دستان سكري ضروري كي سك خو نرس ود Янпя бимор вкуй диди, хоя вкуй тербиятсар. Հայադստան սակրիզուրուրի կիսակխուն նարսվետ խու դոկտորվե հացեմուարեսն բաճացարեն։ Տխուխուն վտյոր հետք կում մասկիս գիտեի, ռույի մասկիս գիտեի։ Հայավշծը մզբուտ չիլեն ոսկ պոսն տյոր ծեցարեն։ Հայաշտիշ ղավչ հադը բատկն խալգվը բաճացարեն։ Ագերքի կույի ռույի մասկ վնդետք, հայասուրատրբը ծխալգվն դիր հալեն դրմվ չանդի խբարդորի գիշտ, յանի էհտիոտի կսա իշտև, ագեր կի կույ բիմոր վիտք, յոյի բիմոր խալգը տիմորդորի սարեն, հայաշտ եմ ռույ մասկը զրուր պեմցեն, ագեր կի դու կույ պզուվը բիմորի տեի, յանի կույ պզուվը տկլիվ տեի, հայաշտ հեչ վախտ ռույ մասկը մե պեմցեն, չիզրկի հացանշ դամ խշակ, յանի սանս դրզնը մասլաշ ոս, ագեր կի սավ ռույ մասկ դետք, յանի ռույ մասկ պմախ կա, Սաշտ բարբար խուդաստը տամեյ ունդիտ, Ttawɣeɣ-t-k yo nikindit, अगर की उजदुक nitya, yo uzdit, nikinastya e yo svancarit. Кошиш царитки еммаск скасавыруй, yo скасавыгаш бафтер, джирвизит, Воз чежмо ойнек вкидихта, цаныпсаве, чежым бачат воз. Руй маскыш чантинсо атбаткын гавч пура сар вост. Возки гавчо истымол царнайо, а сарыш кам вост трештеш. Духио адлесритки цумрбики басвизит, тахохуны дест халит, воцехалгвен дир халит. وتخالق فن ذير هاليت رصابن وستبوكزا يبكن خداست هميش وزديت تحاليت رخبريت قوخت وز شترفت دخو هش هاليت مجكشوينر وز